više od dva mjeseca kako bi naša zajednička borba počela. Ljudi iz mnogih gradova uprkos problemima, pritiscima, prijetnjama i pretrpljenom nasilju danas su došli u Sarajevo kako bi podsjetili vlastodržce i sve druge odgovorne za stanje u kojem se ovo društvo nalazi. Mi više nismo spremni šutjeti. Okupili smo se ovdje da mirno izrazimo naš protest i pokažemo našu solidarnost. Tu smo kako bismo zvanično uputili zahtjeve prema vlastima Bosne i Hercegovine koje su se u proteklim danima usvojili plenum i širom federacije. Ovi zahtjevi su jedna snažna artikulacija nezadovoljstva, ali i prioritetnih pitanja koja se tiču osiguravanja bazičnih potreba za sve, prije svega. Ovi i drugi zahtjevi su rezultat rada plenuma u svim gradovima i nisu ništa drugo do dijagnoza stanja našeg društva, ali jedno odlučno ne, jedno dosta je bilo, jedno ovako više ne može. Oni su glasna poruka svim partijama, svim političkim subjektima koji su spremni da se igraju sa našim životima, da mi to više nećemo dozvoliti. Želimo s ovom prilikom zahvaliti sindikatu radnika trgovine BiH koji su obezbijedili napitke za učesnike i učesnice ovoga skupa. Ovo je pravi izraz solidarnosti koja nas je danas dovela ovdje. Ova vlast, kriminalna vlast, ova ovdje koja je pobjegla danas u Mostar, da se ne suoči sa nama, je odgovorna za 80 milijardi proneverenih para narodnih. Ova vlast će odgovarati pred zakonom. Ovi svi koji su sada na vlasti će otići u zatvor do sljedećih izbora. Ne mogu se sakriti, ne mogu se sakriti, ne može i niko amnestirati. Svi ovi vladajuća šestorka, to su kriminalci koji na, na krilima nacionalizma pljačkaju ovaj narod. Smrt fašizma, sloboda narodu! Ovaj narod će nećemo odustajati, budite sigurni. Bravo! Вона пише. Колорадо Lord. Anto teroristima, lopoma, nema čim nas ne nazivaju. A oni nas terorišu 20 godina. Mi trpimo, ovo se više ne mere trpiti. Neka slobodno idu sa vlade da nije bilo gori. Sve ljude koji su došli danas ovdje iz svih krajeva federacije Nek vide, nek vide dušmani da nas ima i jedan glas je dovoljno, a ovdje ima nekoliko stotina glasova. Ovo smo mi, ovi ovdje koji su bili jutros, koji su jutros pobjegli, oni su otišli, oni su u Mostaru. Nisu vas smjeli dočekati. To, to znači da ste snaga. Ne možete se kriti. Ne možete, morate nekako dan, dva, tri, pet. Ne možete se kriti do izbora. Mi ćemo do izbora ovdje biti. Neće biti izbora mi nema nas. Kako Ja neću puno pričat. Imam i neki privatni problema, neću moći dugo ovdje biti. Ali sam ja presetan, ja ne mogu ni pričati zbog toga koliko vas vidimo ovdje. Neko kaže da ovo malo, nije ovo malo, ovo je sila, ovo je snaga. U Tešnju je ostalo nekoliko stotina, nije moglo doći. Mi nemamo novaca da dođemo, mi nemamo načina. Mi imamo autobus autobusa strane policije. Na sve načine pokušavaju da nas spriječe. Ja im poručujem odavde, nećete uspjeti u ovome. Nećete, kunem se rahmetom oni ljudi koji su poginuli sa nama na linijama. Ne vidim ovdje nijednog generala. Lično sam kontaktirao generala Halilovića. Tražio je da odemo u kancelariju. Nećemo Haliloviću u kancelariju. Nećemo Haliloviću u kancelariju, hoćemo na ulici, mi smo na ulici, ti u kancelariji. Gdje je onaj lopovluk Haliloviću koji si govorio prije nekoliko godina da ima lopovluka, da ima 15 milijardi kada Gdje su te milijarde? Da li su ti mjesta u parlamentu i bilo gdje ti si ušutio? Više nema ni milijardi ničega. Ti si zbiljio svoju porodicu. Gdje smo mi, gdje su naša djeca? Hvala vam, ne mogu više ni pričat. Ljubim vas svih ljudi moji, prijatelji moji. Ja sam Asmir Đakić, nemobilisani borac iz Lukavca. Naš autobus stoji na Semizovcu. Zaustavila ga policija. Rekli su, rekli su da će doći pod pratnjom, jer ta pratnja treba da dođe iz Strasbura. Nemojte se igrat, ljudi igrate se svojim životima. Igrate se živcima boraca i ljudi. Ne možete nas rasturit nikad. Jasna i glasna poruka i Bakiru i ostalim. Ne možete nas rasturit. Revolucija je krenula, ide dalje. Bosna i Hercegovina ide dalje. Najvjerovatnije bez vas. Ovi kriminalci. Dakle! Rekli su nam da dijelimo Bosnu i Hercegovinu. Ko je podijelio? Kakva je ovo ograda? Berlinski zid su ljudi srušili gdje je bilo 100 miliona stanovnika. Ako nastave ovako, srušit ćemo i mi ovaj Berlinski zid. Mi smo htjeli i ja sam gajio nade da možemo da pomognemo poštenim na vlasti, da uvedu red, ali obzirom da ih nema nikog među nama, to ispada da nije niko pošten. I sad ja kažem da nisu pošteni niko. Jedino mi je žao što stavljaju policiju da štiti kriminalce. I ja policiju upozorajem nek se stavi na stranu poštenog naroda jer narod neće štediti niko kad dođe vrijeme. Hvala vam. Znači, oni su nas poštovali kad je sve gorilo. Mi smo njima ponudili plenu, na fino, kulturno. Ljudi su radili danima i danima da naprave programe ono što bi trebali njihovi da rade pomoćnici. Oni su to sve odbacili. Oni priznaju samo silu. Ako tražite silu, vjerujte da ćete ih dobiti. Vjerujte da ćete i dobiti, ne od mene. Ja nisam toliko moćan, ali mi svi jesmo.